რამდენი ხანია მოვდივარ, უკვე იმდენი ხანია მოვდივარ, რომ მთელს ღამდე მივედი და პლუს 300 დიდი ჯუნგლებამდე. გამარჯობათ მეგობრებო და თქვენ სწორად გაიგეთ, მე ისევ მოგზაურობ და ამჯერად მე უბრალოდ მინდოდა YouTube-ის კომპანიაში წასვლა. დია და დია ხარ გაგიკვირდე, ჩემ YouTube-არხზე არის სტრაიკი და უკვე 500 დღე გავიდა, ჯერ კიდე არ მოშორდა ხო და მინდოდა ამის გამოსწორება ამისთვის მეავიღე წერილი და ცუდია რომ უკვე ტელეფონი აღარ მიუმუშავებს დამიჯდა მთლიან და ასევე მეავიღე საჭმელი და ესეთი შარვალი აუ რამდენი ხარია უკვე მოვდივარ და უკვე წეც კი გამოვიარე სიახლოვე თქვა ცუდი იდეა იყო მგონი წამოსვლა არ ვიცი დავიკარგე თუ არა იქ რაღაც გამოქვაბული სამ არ მოდი არ შევიდეთ ხო და ესეთი ტყე არის რა ამიტომ მოდით ახლა წავიდეთ რა სადმე გზაში ნელა ნელა ნელა ძალიან ნელა უნდა წავიდეთ ისე რომ აქ ლიანები არის, რაღაცეები არის და კაი ხდება თუ არ შევეხებით. იმიტომ რომ სიალა არის და წვეთიანი. რა? ეს რა არის? თვითფრინავი? რამხელა მეგობრებო, თქვენ ხედავთ? აქ რა მოხდა? რატო იწვის ყველაფერი? რა თვითფრინავი ჩამოვარდა? რამხელა არის? მეგობრებო, თქვენ სამჩნევთ ამას? მოდი ცოტა ახლოს მივიდეთ. რამხელა არის? ცოტა ისეთი დაზიანებული არ არის. ანუ ეს ისე ცოტა ხანში შეიძლება აფეთქდეს. რა მოიცა და როგორ მოხდა ეს ყველაფერი? აბა წავდით ნახოთ ვინმე გადარჩა თუ არა. ნელა ისე ამოვიდეთ აუ ცეცხლია, უნდა ჩავაქროთ. აუ რამდენი რამე დაიწვა, უნდა ჩავაქროთ ჯობია. მოდი ჩავაქროთ. და ნახოთ იქა ვინმე გადარჩა. რა უბრალოდ მაინტერესებს, ხმარ როგორ ვერ გავიგე, თუ უკვე დიდი ხანია. ანდაც დიდი ხანი რო ყოფილიყო ცეცხლი არ იქნებოდა. კაი მოდი წავიდეთ, კიდე ჩავაქროთ. აუ აქ წერილი ზე მიწერია. რაღაცეები და მგონი დღეს ვერ გავაკეთებთ ამ ყველაფერს მოდი ჩავაქროთ კაი მოდი ახლა შევიდეთ უკვე ოპა გადავხტეთ აუ პირველ ჯერზე არ გამოვიდე ცოტა ძნელია აქ ფთაზე ასვლა და სო ამოვედით აი ყველაფერი ჩამქრალია იქე ვინმე ცოცხალი არის კაი არ ვარ დარწმუნებული ამაში რადგან ესეთი ძლიერი აფეთქება იყო აუ როგორ მე ახლა უნდა შევიდე ჩიკნით მოიცა შიგნით შესასვლელს აა იმპოულობ. მოიცა, მიდი, მიდი, მიდი, მიდი. სო, სო, ეგა შემოვედით, აბა. რა არის ახლა? ვა, რა დაგრეულია, ყველაფერი სისხლიანია, რა. მეგობრებო, ვიღაცა არის. ცოცხალი ხართ? უკაცრავად. კაი, რაღაც ისულელე კითხავს, ხო, ალბათ არა. ვა, უყურეთ მეგობრებო. როგორი ძლიერი იყო ალბათ აფეთქება. მეგობრებო, აქ ძალიან ბევრი ადამიანი არის. აქ ისე ვიღაც გოგო და კიდე აქ ბევრი რაღაცა არის მოიცა თვალიო რო თვითფრინავი რა კუდარი ჯარის კაცი დაბა ყუთებს შევამოწვევი იქნებ რამე იდოს რატო არაფერი არ დის ბარგებში არ ვიცი მაგრამ შეიძლება რამე იდოს კიდეც აბა დავათვალიეროთ აქ არაფერი არ არის ო რაღაცას ხედავ ო ეს რა არის ვიოლინო თუ რაღაც ეგეთ კაი ვიოლინოც არის რაღაც არის ავიღო თუ არა, მოდი დავტოვოთ აქ რა არის. ო, გიტარა. აქ რა არის? აა ბანჯო. ალბათ ვიღაცა ბანჯოზე უკრავდა, მაგრამ სამწუხაროდ ხო ძალიან ძლია დაფეთქდა. აბა პილოტების კაბინა ვნახოთ, ხო, მეგობრებო. პილოტების კაბინა ვნახოთ, ჯობია, ჯობია. 100% თუნდა ვნახოთ და ისე ისე მოთამაში და ისე ბარგები რომლებშიც არაფერი არ არის. აბა პილოტის ადგილი ვნახოთ, მაგრამ მე მაქ თეორია. იქნება, როდესაც ყველა ადამიანი აფეთქდა სხვადასხვა ადგილას გადავარდა, ანუ ნაწილებად დაიყოს თვითონავი აფეთქების გამო. შეიძლება ура чудия, რომ არ მაქვს ინტერნეტი, თორე გამოვიძახები, ანაც ვინ მოვა ამ ადგილას. ხო, დავქნა პური მაქვს, რავი. ნეტა ვინმე ყოფილიყო ცოცხალი. კაი, აბა, კაბინა ვნახოთ, აგაც სისხლიანია, მოდი გავაღოთ. აგაც კარები რატომ გაცხია არის? ანდაც პილოტების ხარსაც ღია არ უნდა იყოს. ოპა, რამდენი რაღაცა თოფი. თოფი აი რავი ავიღებ მაინც იქ გამომადგეს კიდე რა არის პისტოლეტსა პისტოლეტიცა ო ნუ აქ ფულია მაგრამ რაში გამომადგება ისაც ბევრი ფული მაქვს ანუ გასაგები არ ვაღებ ამ წამ შემილია მაგრამ მოდი ყველაფერი ავიღოთ თოფები რავი რაში გამომადგება და ასევე რაღაცა გასაგებები აბა აქ ნახოთ აი მგონი ეს არის ზუსტადაც რო პილოტი რომელიც ატარებდა ყველაფერს ნანდაც გონი ახლა უკვე ვიცი რატომაც და ინტროეს თვითრინავი თვითრინავი არ იქოქება როგორც ყოველთვის კაი აბა მოდი გამოვიდეთ აქ კიდე რაღაც ლამპები არის ძვირიანი მაგრამ არ გამალობთ არ გავეკარები კაი აბა მოდი ახლა გამოვიდეთ ამ თვითრინავიდან ისე აქ ტუალეტიც იყო კარგით მოდით ახლა გამოვიდეთ და ისე წყალში ჩახვდით აი ესე და მოდით უფრო კარგად დავათვალიეროთ იქ ჯერ კიდე რაღაც იწვის და მეგობრო წეს თან უნდა აფეთქებულიყო მარე მაგრამ მაინც არ აფეთქდა იქება უკვე დიდი ხანია რაც აფეთქდა იმიტომ რომ შიგნით ყველაფერი დამტრეულია ხო რავი შეიძლება მოდი ისე შევამოწოთ იწვის თუ არა რამე წესით უკვე აღარ ხო ჯობია ყველა მხრიდან დავათვალიერო აქ ასე ნატეხებიც კი არის ისეთი აფეთქება იყო მიწაში ჰმ მეგობრო აქ ხო ხედავთ ფთა ფთაშიც კი სისხლი არის ეგ უკვე არ ვიცი ის გამო მაგრამ აფეთქების გამო შეიძლება არის დაკავშირებული და იქ კიდე რა შესასვლელია მაგრამ არა გმადლობთ არ შევალ ჰმ კაი მაშინ პრინციპში მოდით ახლა ისე ცოტა დავათვალიეროთ და თუ რამე იქნება ნახოთ ამიტომ მოდით ახლა მოვიდეთ და გონი მეგობრებო პრინციპში არაფერი არ არის ხო იმიტომ რომ რა ვიცი ალბათ ყველაფერი უკვე შევამოწმეთ და ვნახეთ და დავი არ ვარ დარწმუნებული რომ კიდე აქ რამე იყოს რა ამიტომ შეგვიძლია ისევ წავიდეთ რა რა რაღაც შესასვლელი არის თქვენ ხედავთ ჰმ შევიდეთ თუ არ შევიდეთ თოფი მაგ მაიქები შიგნით ისინი არიან ვინც გადარჩნენ ანდაც რა ვიცი თვითნავის ქვეშ სახლი იქე ვიღასონ პოსტა აშენე შევიდეთ თუ არა მეგობრებო მოდით ახლა შევიდეთ და აბა ვნახოთ რა არის როგორ ბნელა მეგობრებო შიგნით არის ჰა რამე ხო ძალიან ბნელა შიგნით ვერაფერს ვერ ხედავ ხო რა მეგობრებო აბა მოდით ნახოთ რომელი საათი არის მეგობრებო წესით დღის 2 საათი არის ამიტომ მოდით უკან წავიდეთ ისევ რა მეგობრებო დღის 2 საათი არის ხო რატო არის გარეთ ხამე კაი მოდი ისევ შევიდეთ აი ესე და კაი, აბა არ ვიცი რა, მოდი დავათვალიოთ აბა ეს ადგილი. ჰმ, რა შეიძლება იყოს? აი აქ ხედავთ, ჩონჩხი არის და და მოიცა აქ ჩონჩხს რა უნდა, მოიცა როგორც ჩვენ ვიცით ასე ჩაოლებრივ გაჩნებოდა? არა, მოიცა, ეგ კი ხვდები რომ აქ აფეთქება იყო, მაგრამ просто ჩონჩხა დრო გადაიქცეს ადამიანი და აი კაი რაღაც უცნაური, აბა აქ რა არის? აქ რაღაცა მექანიზმები არის, მეგობრებო. ალაკ დავდგე არაფერი არ ხდება წეს ეს ლამპა უნდა ინთებოდეს მაგრამ არა და რაღაც სისულელე არის ალბათ არ მუშაობს ეს მექანიზმები და კიდე რაღაც სისხლი არის და ჩასავარდნები რავი არ გავრისკავდა რავი ალბათ არ ჯობია ამის გაკეთება აბა ნახოთ არა არა არა არა არა გმადლობთ მიჭოს და არ არ ჩავალ მან და კაი აბა აქ რა არის მოდი ახლა გავიაროთ და იქნებ რამე იყოს ნუ აქაც გონი დიდად არაფერი არ არის მაგრამ კაი მოდი ახლა წავიდეთ აი ესე და პრინციპში ღამის რომელი საათი ალბათ 1:05 წუთი გავიდა მოგობრებო თქვენ ხედავთ ამას ეხლა ეხლა დილისათი საათია რა რა ხდება ანუ ვერ ხდები ანუ მოიცა ღამე არისო რაშია საქმე ანუ წესით იყო ღამე რაში არის საქმე ჰა ღამე არისო მოგობრებო რაღაც ანომალია ხდება აქა თქვენ ხო დაინახეთ რომ ღამე იყო თუ ხოლმე მე მეჩვენება ეს ყველაფერი რავი რაღაც უცნაურობა ხდება აქა იქემ წავიდი აქიდან რავი რაღაც ადგილი არის რავი რა მეგობრებო ეს რა იყო რაღაც მეტკინა უცბად თქვენ ხო არ დაინახეთ რამე არა მგონი არაფერი არ დამინახავს ვერ ანუ არ ვიცი რა ხდება აქ რა გული რაღაც მომეჩვენა თუ არა მართლა აი ალბათ რაღაცა იყო მაგრამ აის ნახოთ აბა ხო იქნებ აბა კიდე ერთხელ ნახოთ საათი იქნებ ჯერ კიდე არის რომელიმე საათი ა კაი მაგალითად აბა ნახოთ რომელი საათი არის ეხლა არის აქ წერია რომ ღამის 4:35 წუთია რა რა ხდება ახლა ვერაფერს ვერ ხვდები რატო ღამდება წარამარა მეგობრებო იქ რაღაც დავინახე მოდი აბა წავიდეთ რა რაღაც იყო თითქოს ვიღაცა იდგა იცი ალა წამოვნახოთ მეგობრო არა ვინ არ არის საერთოდ საერთოდ იქე მეჩვენე არა რა უნდა წავიდე ამ თვითფინალზე და ისევ ღამე არის აი არ ვიცი რა ხდება მაგრამ არა რა 100% რა იყო ეს რა თქვენც დაინახეთ რა უცოდ რაღაც მეტკინა თითქოს ვიღაცა მომარტყა არა რა რა ხდება ახლა უკვე ღამე არის რა არა რა არ უნდა შემოსულიყავი ახლა ა უწევი შენ ისთვის მომიდი ასე თუ დამთვითფრინავში რა თქვენ ხედავთ იქ ვიღაცას მოდი აქ ვინ არის მან დე ვერ გავიგე მოდით ახლა ვიდეთ უცო ა მეტკინა რაღაც ძნელია ხტუნვა თან ა ვიღაც იყო რა უნდა მომივიდეთ და ვნახოთ იქე მომეჩენა ისევ ანდაც რავი არა საერთოდ აი უნდა წავიდე რა აქიდან სო რა ეგ არის რა აი პროსტა რა ხდება ჰა აქა ან უბრალოდ ვერაფერს ვერ ხვდები აუ ეხლა უნდა წავიდე სო სო სო აი ეს იქნება ბოლო როდესაც გავიხსენებ თვითმფრინავზე თქვენ ხედავთ მოდი აქ სად ხარ სად არის მეგობრო უნდა ავიდეთ აქა ავიდეთ მეგობრებო აქ არავინ არაა საერთო ვაფშე არავინ არ არის თუ საღარშოალ თვითმფრინავში და ვსო და აღარც ვიმოგზაულებ გასაგები არის კაი მეგობრებო რა მე უკვე სახში წავედი და აღარ მინდა არაფერი რა კარები ჩაკეტილია, კაი აავშო, სხვა კარები ნამდვილი. არა, სხვაც კი დახურულია, მეგობრებო, რაში არის? კარები რატო არის ჩაკეტილი? რა? ეს ვინ იყო? თქვენც დაინახეთ, და ვნახო. ვიღაცამ ჩემს წინ თვითონ სწრაფად ჩაიფრინა, აი გეუბნები 100% კამერაზე დაინახეთ. აი შეუძლებელია, რომ არ ყოფილიყო ეს რაღაცა. აი აი უნდა წავიდე რა ამ თვითფინავიდან რა. სო, აი ვინც არ უნდა იყო, მიდი რა, გამოდი. არავინ არ არის, ხო ხედავთ? აი ან მე მეჩვენება ან რაღაც საში თვითფრინავია რა როგორ უნდა წავიდე ახლა საერთოდ აქიდან ჰა უბრალოდ ვერ ხვდები თვალიერებით რა არ ან აი უბრალოდ ვერ დავიჯერებდი რომ ესეთი მომივიდოდა და და ვერ დავიჯერებდი რომ აქ გავეგმეოდი აბა კიდე ვნახოთ იქნებ რამე არის კი ძე არის მეგობრებო იქნებ ძე მაინც დავდიო თორე მაინც მწყურია ეხ მოდი გავიხედები ხო ძე გემრიელი იყო მოიცა რა ჩემი ნივთები სადაა რატო არ არის ყველაფერი დაנגრეული? მოიცა რა? სად არიან ადამიანები? სად არის ეს ყველაფერი? რა? სად არის ადამიანები? რატო არის ყველაფერი ისეთი, თქოს ახალი არის თვითფრინავი? ვერ გავიგე? მოიცა პადვალი კიდევ არის მანდ? აბა მოიცა წავიდეთ. ცეცხლიც კი აღარაა, მოიცა რა? პადვალი ისე მანდ არის? ჰმ. არა, პადვალი უკვე აღარაა. რა? მეგობრებო ახო პადვალი იყო სად არის რატო აღარ არის ჰმ საინტერესოა კაით მეგობრებო მადლობა უყურეთ ვიდეოს თუ შეიძლება დაიმახსოვრეთ რომ არ შეხვიდეთ დაנגრეულ თვითფრინავში რომც უკვე დიდი ხანია დაנגრეული იყოს მადლობა ყურებისთვის ყველას კარგად